सलमान और उनकी रोमानियन फ्रेंड यूलिया वेंटो की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं सलमान अपनी इस खास दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं हाल ही में दोनों न्यू ईयर पे गोवा में देखे गए थे सलमान और यूलिया अब गोवा से अपना हॉलीडे मनाकर मुंबई लौट चुके हैं दोनों को एक साथ देखा गया है उनकी इस जुगलबंदी को देखकर आप